Ah! Naglalag. Kaya nagiging-robot na tayo. Naglalag, pre. pre. Ayun na! Oh no. Ang taas ko. Ito, hindi. Pre, talaga. Time out. Time out, time out. Taas ng loss. 25. Time out, time out. Go. Order. Hindi pa rin. Audit. Bili na. Red. Red pa rin sa akin, tol. Tol. Ted! Ay, naglalag ako. Jungle, jungle less. Putang, putang. Minus 72 na to. Well played. Ayan. Lagpay ha. <laughs> work, bitch. Jimmy on the beat, I, I, I don't go out anymore, cause all I do is stress. I don't wanna find no more, no names up on the text. I just got a crib on my homies, don't mean a flex. Last year I was on the bus, but this year in the Benz. I don't go out anymore, cause all I do is stress. I vouching fuck with you today. How come when I look at you now all I see is average? Baby, get the fuck up on my face. I, I, I don't go out anymore cause all I do is stress. I don't wanna talk no more, no names up on the text. I just got a crib with my homies, don't mean to flex. Last year I was on the bus, but this year in the Benz. I don't go out anymore cause all I do is stress. Bye. Ganda. Sup, bro? Guys, one. Okay ka. Pero, bye. Ayun na, nasa loob na. Clear A, clear A. Clear A daw, clear A. Clear A. Patay pa yun. Clear A. Wala! Si Patol. Lali oh, lord. Ang lag! Sa city. Sa ping mo. Wow! 300! 30%! Nashby, banana. No. Pobra ako. Wala na, pap. Boom! Boom! Flashing, flashing! Oh, Ang gulo! Uy! Awa ko pa yung daw pero na pa na. Uy! Ulo! Nice! Wala, hindi ako makapag-plant! Uy! Market! Market! Market! Market! Ingat sa door! Hindi makapag Naglib na. Ayun na, naglib na. Patay, wag mo ako iwan. Wag mo ako iwan. Ayun, right side mo, right mo. <laughs> Wala nangyari. Wala ito naman, kahit sa doon. Okay. Nice try. Okay na ata. Ayun na, wala na. Okay na? Zero na, zero na. Yeah. Okay. Sana all. Yan, yan, Comeback, comeback sa tal. Okay, ari Comeback niya na. comeback niya. <laughs> Vlog namin eh. Binigbigyan lang namin kayo. Game na, Binigbigyan na namin kayo. Tatlong panalo ah. Game na, game na. Ari kayo. Ari kayo sa akin niya. Okay, patay. Go plant. Ako papatay ng short. Tignan mo to, Alaga ko. Pero papatay mo yan. Magbanuto mga ti. Nasabi ano sa'yo kami lag, eh. Baka nakakalimutan yun. Sana all hindi lag. Nice one. Sabi siya, hindi na kami lag, pre. Hindi yung silip yung silip dyan. Sige. Ayun na, kita na yung sirit. Nice! Nice one. Ano yun? <laughs> Iba naman itong mga kalaban. Pinagbigyan lang eh, no? Ano ba? ano ba yan? Gugulit. Gugulit yung sir. Then, then, then. Try. Tol, sayang. Datrapan sana kita eh. Okay lang, tol. Dami ka naman pera. Ha? 12k? Barilin kaya kita, no? <laughs> Nato nga. Ipapabunot na itong natin. Bilis! One city, one... Nice one. Yung isa, hindi ko alam. Ay, Ayun na. connector. <laughs> Asa kayong mananalo kayo dyan. Adik yan eh. Ayun oh. Ah, grabe. 58 in 4. Matay tayo. O oh, yan. Ah, Anak sang pama. Sino ba? Pinamamarelata sino ba? Wala na, nawala. Mm. Uy, ano? Heat Bawi. check yun ah. <laughs> Kinakilig ko nawala, lang. Pre, nawala. Baka mag-beat. Ting, bakit? Ayaw pa mag-stable. <laughs> Kung gawin. Oh! laman mo. Di ka na naiya sa pinagkagawa mong yan. Ayun yan, Vince, kanina. Natukan sila eh. Ayun, under. Under. Isa dito. Under. 94, 94. Sige, 94 na isa. Kahit grab na tayo mo rin. Ay, eh, walang bomba. Yun, nililigoran na ni Jen Woo! Last game 94. Ayun na, na-DC ako. Scoping, scoping. Left side, left side. Ayun o. Oh. <laughs> Tapos yun ha. Ah. Low na DC ako. Walang rank up, ah, bastos. Same.